Ой, что происходит? Что происходит у нас? Ой, какой кошмар. Ты в панике немножко, глаза дикие. Град идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Малышка, малышка моя. Тебе страшно, да, да. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Не бойся, не бойся, я рядышком, никто тебя не обидит, все хорошо. Все хорошо, миленький.